亲密，枪火干杯，干了。如今我们在翼王身边，还是不要太放肆了。那怎么行？竟是姑姑把我们捡回圣医族的日子，从此变成我们俩的生辰，每年我们俩都喝到一醉方休。为何今年就要破了这规矩啊？马上来， <laughs> 干了，啊！ 乔华，今年呢，我为你准备了一份贺礼。等一下，嗯，不是说好每年都不送生辰礼的？哎，今年特例嘛，喏，就送你这一次。啊，喜欢吗？嗯，以后怕是没机会了。 <laughs> 很是讨喜，不知为何。 我就觉得吧，他跟你十分神似，特别可爱。金面，你对我如此上心。唉，可惜本圣女不能嫁人了，所以呢，我便只能爱你了。 <laughs> 来来来，我们接着喝，干了。嗯。 怎么这么熟悉啊？我之前仿佛来过这里。双 <sighs> 花，我以为我们再也见不到了，没想到你又出现在我的梦里了。这不是梦，金密，只要你能帮我出去。 我想去告诉那个人，我爱他。爱，爱到底是什么？爱，爱便是你时时处处都想跟那个人在一起。他笑的时候，你会很开心；他哭的时候，你便会伤心。纵使你被禁锢，你也会不顾一切冲破这枷锁，去到他的身边。我对王上，仿佛也是这样的。 那你便是爱上他了。我爱他。锦觅，锦觅，锦觅，你醒醒。 咱们今日就到此为止吧。啊，你都已经醉了，我一会儿就给你弄碗醒酒汤喝。万一一会儿一王召见，看见你这副模样，可如何是好？我没醉，我一点都没醉。而且都这时候了，一王肯定不会召见我的，绝不可能。来，我们继续喝。啊！圣女，王上召见。 这么晚了，王上何时召我？圣女一去便知。 好戏开锣，观者速速就座。寡人怀无义王事也。今日闲来无事，入山行猎，猎得梁国伏兵二百。奴家圣衣族圣女是也。 <laughs> 近日闲来无事，入山采药，采得怀吴国主一名。好， <laughs> 大胆狂徒，何人派你轻薄寡人，剥寡人的衣裳，偷袭寡人的前胸后背？我问你，可是南平侯啊？哎，不对不对，那个时候，王上又聋又哑的，什么都听不见，怎么会说话？这情景不对。呃。 翼王心想：“ <laughs> 你这土匪，奴家好心救你，为你更衣疗伤，你却这般报答我，简直，简直就是个炸了毛的乌鸦。 <laughs> 那奴家就唤你丫丫吧。”“医者为何以杀覆面呀？”“王上。” 奴家丑，无妨。本王瞎。哎呀，那如此看来，王上与奴家真真是蜈蚣配蝎子，杜仲配牛膝，天造地设，天下无双啊！小乌龟？你觉得它像不像你？ <laughs> 像。 你不把龙鳞赠我，我去赠你一只小乌龟，那你得送我点别的东西吧？那王上想要何物？你好好想想吧。让我好好想想。 以前装过聋，做过哑，再当回瞎子，也没什么。可是你说的，王上别被吓到才好。 饮酒了，一点点，可喝醉了。我刚才是不是特别臭？有没有吓到你？ 我虽然贪生怕死，但是我更喜欢你。你说什么？我喜欢你。再说一遍。皇上不是半瞎吗？怎么这会儿装聋了？本王想知道，是你喝醉了，还是我在做梦？ <coughs> 如何？看来不是本王做梦，是圣女在耍酒疯。我没有醉，我只想让你牢牢记住我说的话，听清楚了。 我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你，我喜欢你。 皇上，前线急报。嗯，那那我先走了。 殿下觉得，洞庭君是因为殿下当初离开他，生殿下的气，所以才不肯相认吗？虽然我根本不记得其中的曲折，但那夜就这样毫无征兆地跟天后走了，对母亲而言，想必是很深的打击和伤害。天下的母亲都希望自己的孩子能够幸福。那个时候，殿下过着什么样的日子，洞庭君最为清楚。 我想，他应该能理解殿下当初的选择。干娘姓倔，还请大殿海涵。无妨。 几句话，在这说也一样。昨日孩儿对母亲说了很多重话，孩儿心中深感不安。孩儿离开之后，又忆起一些旧事，这才知道。 是孩儿错怪了母亲。原来不是母亲遗弃了孩儿，而是孩儿抛弃了母亲。当时年幼无知，一定伤了母亲的心。润玉惭愧。如今久别重逢，得见母亲康泰，还有两位出类拔萃的义弟，承欢膝下。 代为尽孝，润宇心里实在高兴的很，也自责的很。孩儿今日不求母亲原谅，但求来日方长。孩儿相信，总有咱们母子相认、得享天伦的那一日。 阿娘的无情，害你幼年时吃了那么多的苦，受了那么多的罪，竟然你有翱翔九天的记忆，为娘又怎忍心把你拖入无间炼狱？本愿你一世平安，长空万里。 今日没能与母亲相认，倒是添了两个兄弟，真是意外之喜。来日方长，金城所至，金石为开。母亲那里，还望延佑你多费心。放心吧，大爹，此事我一定会尽力促成。干娘并非顽固，只是眼下有些事情不方便详说。大爹莫要操之过急。这些年，多亏你侍奉母亲，待我尽孝。 润玉感激不尽，以后我们便以兄弟相称吧。那你真的是我的大哥吗？ 锦觅姑娘，润玉今日不请自来，有些唐突了。啊，无妨无妨。本来我想过几日请润玉先来的。上次不是跟你说好了一起赏昙花吗？可是那日晚上不知怎么就睡着了，实在抱歉啊，润玉仙。今夜这事闹得有些大了，我必须要消除你们所有人今晚的记忆。 姑娘不必介怀，来日方长。润玉仙，我醒来以后发现手边多了这朵昙花，是不是润玉仙种的？正是，我还以为姑娘要采集昙花治病救人。不愧是神仙，我当时就是这么想的。嗯，不过。 我的那个病人已经痊愈了，所以就用不着了。 <laughs> 择日不如撞日，那今天呢，就借花烹茶，敬仙。润玉仙。 香甘冽，真是好茶。哎，对了，之前润玉仙说，那位仙子曾经答应过你，跟你一起赏昙花，不知近来可好啊？她呀，此刻正在人间历劫，有些辛苦。不过好在人间不过弹指百年，她应该很快就能回去了。能让润玉仙念念不忘的，那定是位精彩绝艳的仙子吧。 她和锦觅姑娘一样，十分善良。你的尾巴可真是无与伦比呀！ <laughs> 我自小丑陋，面目可憎。 他是这几千年来第一个见到我真身的，竟毫不嫌弃，还待我和旁人一视同仁的人。以后每当我最彷徨、最无助的时候，也每每得那位仙子指点迷津，我心中很是感激。长成这样叫面目可憎，你们神仙未免也太谦虚了吧！我跟丫丫说我长得丑，按照神仙的标准。 其实是一句大实话。不知润玉仙心仪的那位仙子得美成什么样啊？锦觅姑娘，其实润玉今日前来是有一事想要请教姑娘。嗯。嗯。烧伤？何许程度的烧伤？伤在何处？患者多大年纪？大概伤了多久了？ 是一位关系与我十分密切的长辈。几千年前，他被烈焰烧伤了脸部。这位长辈今年一万九千八百岁整，尚属年轻。一万九千八百岁。嗯。哇！我出道至今从未给如此高龄的患者诊过病。啊？神仙也会生病烧伤吗？天界有医者吗？神仙也会烧伤，也会生病。 其实，我很想为这位长辈做点什么，只是因为种种原因，不便请岐皇仙官出面诊治。今日前来找锦觅姑娘帮忙，也是抱着万一的希望。看来那位神仙对润玉仙来说极为重要，说什么也得帮帮她。润玉仙，请稍等。这个是红玉生机膏。 这个是雪节生肌膏，外敷一日三次，可以去瘀定痛、止血生肌的功效。不过，嗯，我不知道那位仙人具体病症，手上只有两件对症药，姑且都拿去试试吧。我果然天赋异禀啊！出道至今，收治的第一个病患是王，第二个病患是神仙，神仙哎，说出去都没人信。 那润玉谢过锦觅姑娘了，举手之劳，何足挂齿。若没效果，再来找我，我另外再配。如果有机会，我带你去见那位长辈，他见到你，想必也会十分高兴的。好说好说。天快亮了，那润玉就先告辞了。哦，告辞了。 启禀天后，夜神他们便是从这一带下去的。果然灵力涌动，恐怕我们已经找到老巢了。先回天界召集天兵，把他们一网打尽。是。我道是谁？原来是天后法将。我以为是谁呢？又是你。 水神的地盘，你怎在此？果然包藏祸心。这可不是紫方云宫，天后一来就气势汹汹的污指我和水神包藏祸心，天界还有没有王法了？也不想着给天地存些颜面。大胆！你跟谁说话呢？哼！你们窝藏天界重犯，当我不知道吗？我倒要看看，你牙尖嘴利有几条命？我跟这位兄台还真是八字犯冲。原来你是天后的人。 看来谋杀锦觅是天后在背后主使了，杀他灭口，将功折罪。 你终于来了，是你，是我。太湖龙鱼死而不僵，我先前就有疑心。你这妖姬，诡诈多端，哼！今日我定要叫你去见你的族人。太威无道，辱我一生。徒妖，你夺我子，灭我全族，千年来我寝食难安，誓要倾覆你们的暴政。今日天帝不在，替天行道，杀了天后。 也可告慰无辜的父兄和族人了。哼！灭日兵灵，原来你就是谋害我儿的幕后真凶。 闻着也不错。殿下的一番孝心，我想洞庭君必会感动的。其实，还有一层意思。我打算，待锦觅结束历劫，带她去见母亲。有这两盒生机膏在前，希望她能给母亲留下一个好印象。殿下想的周到。锦觅仙子那样的性子。 定会得老人家的喜爱。眼看就要到洞庭湖了，殿下将这生机膏收好，免得洒了。哥哥，哥哥，姐姐，李儿，小泥鳅，你怎么到这儿来了？是不是又离家出走了？不，不好了，有有人要杀娘亲。什么人？金金金色的天后。 做对吗，母神？她是孩儿的生母，求母神看在父帝和孩儿的面上，网开一面。你这孩子，真是越活越回去了，连你小时候的魄力都不如。你忘了这条路是你自己选的。你是来接我上天的吗？你很想上天吗？嗯，待在湖里太痛苦了。 只要不待在湖里，我哪都愿意去。只要你听我话，跟我走，那你就不用受苦了。那我娘亲呢？你娘亲也会解脱的。这颗浮梦丹吃下去，大梦三生，往事皆如浮云，如你所愿，那你就解脱了，你娘也会解脱了。 都是因为我，娘亲才会过得这么辛苦。娘亲，李儿知道你爱我，可是娘亲的爱太痛了，李儿实在承受不住。娘亲，李儿走了，没有李儿这个耻辱，娘亲一定会很幸福。 润玉，你可想好了？你现在是天帝之子，难道要认贼作母吗？李儿。母神，孩儿知道，这么多年来，您总在担心我会与旭凤相争。其实孩儿从未生过此心。我与圣母分别多年，我现在只想和她一起安静的生活，其余的我什么都不要。 我向母神网开一面。 <laughs> 今日你若选他，你就不要再叫我母神。母 <laughs> 神，我求您了，我求您放过他吧，我求您了， <laughs> 我求您了。既然你执迷不悟，那你们就一起去死吧。 心满意足了。娘这一辈子最后悔的事，就是遇到天敌；可没有一件事，娘亲从不后悔，就是生下你。 恨过娘亲，孩儿全都相信。原来，原来娘亲没有抛弃孩儿，是孩儿，是孩儿受了天后的诱骗，服了他的福梦丹，这才……要这一辈子。 剩下的路就靠你自己一个人去走了。娘，好累，你就这么抱着娘，抱一。不要，不，娘娘娘，你别睡，你别睡。孩儿这就来救你，孩儿这就来救你。 Yes! 你了。 手握着天，掌纹裂出了释放的闪电，把时光匆匆兑换成了年，算前世如所不。